Herkese merhaba. Bugün e, minimum için Nox bilgileri nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Öncelikle Big Nox sitesine girip direkt zaten ekranda direkt indirme ya da Google Drive seçeneğiyle bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Ben zaten kaydettiğim için direkt kurulumu geçeceğim. İsterseniz buradan ayarlayabilirsiniz kolları geri. Bittikten sonra start diyoruz. Ve uygulamamız başlıyor. Kısa bir beklemesi var. Daha sonra burada size seçenekleri gösteriyor. Şimdi bizim burada yapacağımız next, next, next. İlk önce Google Play hesabını bağlayacağız. Onun için öncelikle ayarlara tıklıyoruz. Hesap ekliyoruz. Ee, varsa texting yoksa yeni hesap çizim var. Devam diyoruz. Tamam ee, daha sonra şuradan ana ekrana gelip Play Store'a geliyoruz. Oyunumuzu indirip tableti kuruyoruz. Evet arkadaşlar oyun kuruldu. Şimdi açıyoruz. Ama açmadan önce e, ayarları biraz yükseltirsek daha fazla verim alırız oyundan. Bunun için üst köşedeki çarka tıklıyoruz. Buradan gelişmiş ayarlara gelip burayı e, bilgisayarınıza göre ayarlıyorsunuz. Bende 6 çekirdek var. Onun için e, şuraya tıklayıp şuraya 4 CPU kullansın diyoruz. Benley'i de 4 GB'a çıkarıyorum. E, ekran ayarı aynı kalıyor. Grafik ayarı aynı kalıyor. Save diyoruz ve yeniden başlatıyoruz. Evet yeniden başladı. Şimdi ayarlar olmuş ona bakalım. Evet şimdi 4 çekirdek ve 4 çekirdek RAM ile çalışıyor. Ayarlar tamam. Burayı kapatıyoruz ve oyunumuzu açıyoruz. Sesimizi olarak kısabiliriz. falan Küçük bir update yapıyor. Bunu bekliyoruz. Evet güncellemesi bitti. Şimdi tekrar bağlanıyor oyuna. Evet buradan sunucumuzu seçiyoruz. Ve giriş diyoruz. filmin hakkında bilgi verip birkaç tane bir kulüp paylaşacağım. Takip etmeyi